KRS میری ایران میای بازشو میری جنده یه دولت میری میای گستشو میری بازم بالا پایین پریود قرصشو میری دوباره داره دری بری میگه دوزشو میری تو حرف خواه زری تو که صاف رفتی لاغر قوه خواه میگی خونه از اجتماع کار من هنرمند ایران شیش ماه بسی بارو بندی بلشگر صاحب زمان رفتی لندن کار کردی بگو وقت ما میشیم اون آرتیستا که خارجن چی از دو قشنگ که درای ظاهر شیک ولی توی مغزا پهنای کار من کیر بزا خود قاضی باشی توی دل جامعه ای چرا لالی داشی یا که خواه نداری باشی خودم هم و گیتارم آخه نازی داشتی راک ساری گفت به تو بزن سلا بگیره تو جیره تو بزن کمربند مشکی داداش کاری کو کاری کن عکسم اون میبینید بزن لایک کن لایک کن گیم و شب و نیو همه سایکو روان اون در بیفتی چپی میخوای ترای کن کمربند مشکی داداش کاری کو کاری کن عکسم اون میبینید بزن لایک کن لایک کن گیم و شب و همه سایکو سایکو لبی افتی چپی میخواد ترای کن لکس مخه بیز کن همه ماینه های زیر زمینی پیکی بلایندر یکی رو گل یکی الس یکی لاینر مثل دایموند و ریحانا این شاینر چه عشقش خوابیده بود واسه پولش بری شب اینکه بودش پیشت خوبه شبی چند اینا فقط ادهان و اصلا پولش ننیشتن چند تا دافی پیشم بودن نوع کولش بری شب WC ماشون مستسی الاسی مزسی فلسی مش رو هاید کرد با ایلومیناتی اون سری ساین کرد الان چند سالی میشه که هستم پای کار سه تا پیشنهاد یکت از ارفان پایدا کمربند مشکی داداش کاری کن رو میبینید بزن لایکو دفعه میخوام از همیشه تندتر برم کمربند و محکم به میگردن میکردن تمنو بگیر نمیدونی جلو دهنو بگیر تو کوچه هاش نبود آجیر بود و پلیس بود و مشکل اگه دو بود و علنگو تومه این جماعت شدی مزخاله بگو پلنگو حقیقت کو دوست داری عقب که بمونم دوست داری و عربی بخونم بمونه هر سودت بمونم این خر تو گت یاد دادی به معقب کرد یاد گرفتم نشم سر رفیقا زدن خنجر پشت لحظه ها و عقب کش خراب کردی ارشاد دیدی و بستی چشمان اجتماع و بوه گرفت حالا به برسه امداد توش میاری فنت خراب سنگین با و هرت نداره حالا بودی دوش بدی بابا دلی بود به سیگار تو چراغمون فول نبود کسی نمیگیره تو رو به تو خونه که باز بگو کیر شده شبیه تو نرده بوم میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا دادی سوراخ تو نق بدم به تو پایا یزید یه دیلو تو چون فیزیک میدی چه که میزه تو زیر فیزیک واسه را تو خودت این یا که میگی آقا بعد حالش بهت برسونه زیر میزی یا ایش به تره یا که باد یالا بگو کدوم بری رسید به تونه داشت لاشوش را یا که تو چه دواز شهر مگه خالیه که تو جلو ما سب شدی مزدور دوگان سوسای جوره بر همه اینا میگیرن هم میخورن از دوله قرب تا تینک و پر میشه یه رو برم کیره خر سگای سیاسی تو که برا پاس بود حواس جنبت پیروزی ببینیم جک نکو میبونی که بدوزی مثل تو این طرف های جن توی بود برکشید یکم اخلاق چرا مثل تو سرکشی ها چشاتو میبندی رو مرگ ملت این دیس بود دیا صرف قیمت خیابون گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کجا بچه یک چرا پریده فرنگ شهرت این دیس بود دیا صرف قیمت خیابون گرفتی فقط برق ما کارکوری یعنی کجا سکشیت ما به جنگ عادت داریم مثل زور به آب فکر کردیم ملتفه تمونه تو میده جوری خوره تو میکنم در بیاد گفت حساب کار اگه به تلار پهرومه تو چیه ببین حتی اگه یه روز سرمون بره خورده به پیروزی تنمون گرفت فقط دیدم که به خون گرفت بزنم پس کلت صدا دفه میگی رب کن اداره ای دست ببیسی چه خبر از نمو سورا و امه وینی کربلا قبول باشی که مکه میری کاغذ خودکار یه علف ناکی میا میکنم ما ها به ما میگم بلد کار بگو احسن توم برادر حسین رب کنه محبوب کلمه هاست میگه بره ولی خواسته که تو مسیر باز آدم فروشه نداره تو قبیل جا تو رو چه قرنه دل هوا هوادار معذبی چون خوز اولی دیدی قوی تر بود دیسپک و زفری رحمت چی رحمتی فاتح سلبات محمدی آبجونی مثل کیسه بکسی بعد 20 روز اومدی روی بیت توزی من خوبه تو میخوام چرا میاد نفرت به شش به صادق بیا بگو دیگه گریش گرفته رو که ممه شده اصول دینه کارو میشنوی سرت تو تو بالت میکنی کنی محصولش میده دیگه احساس خارش میکنه گل روز داره شکوفه میده دماغ مهمان داری که نک خلبانی عشق میکنه میشی عصبانی چاست تا چرخه تو چاک میده چاقات قبیله میام سراغت قرمونی گرکانی فقط واسه خوری اشتها داری بعد دو روز جوریه چجوریه حس آزادی من شب میخوابم با یه حب مگه دوباره که پا مسجد یه پا کلیسا زب کجا بودی به تک تریاد غمت تو ازت گرفته هلیا آره گارسونم میشاشم تو تکیلات ما تو اون صفاس برو کلاش و پنیر رحل سنگ و جنگ و جناس ردیف کاواز که چیه تو میخوری با براغ و زمین تظاهرات رفتی ولی جیب ندارو زدی